Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçi34.com'u inceleyeceğiz. Ee, site sahibiyle de görüştüm. Ee, izin verdi bizim incelememize. E, biliyorsunuz izin almadan hiçbir şekilde hiçbir site incelemiyoruz. Ee, evet takipçi34.com sosyal medya hizmetleri veriyor. İşte Instagram beğeni, takipçi, e, yorum, izlenme, yine Reels videoları e, TikTok takipçi, Twitter yine takipçi, beğeni, yorum, izlenme her türlü sosyal medya servisleri mevcut sitede. Evet e, siteye önce kayıt oluyoruz. Arkadaşlar şu kayıt ol bölümünden kayıt olabilirsiniz. E, sitenin arayüzü gayet güzel. Şöyle göstereyim. Gayet modern ve güzel bir arayüzü var. O zaten dikkati çekiyor. Arkadaşlar burada IP bölümü var sitenin. Ben tek tek bahsedeceğim hepsinden. Ee, sizin bir sosyal medya paneliniz varsa takipçi satabiliyorsanız e, siteye kayıt olup e, kullanıcı IP adresinizde e, siz de bu site üzerinden üstüne kar koyup satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, servis listeleri var. <clears throat> Böyle şu an e, Instagram Türk yorum kullanıcıları var. İşte Instagram Türk beğeni var. E, yine aynı şekilde beğeni var. E, hızlıymış, kadın ağırlıklı diyor. Yani beyinlerde en çok kadınlar var. En güzel şey 365 gün telafili takipçisi var arkadaşlar. Ee, gerçekten de fiyatı 7 TL. Ee, 1000 kişi 7 TL yani 1000 takipçi 7 TL, 365 gün telafili çok iyi bence. <clears throat> Açılışı özel Türk beyni var. E, ee, siteyin arkadaşlar o yüzden ben yeni siteleri inceliyorum biliyorsunuzdur. Açılışı özel Türk beğeni var. E, ee, 4.20 bin Arkadaşlar bunların hepsi 1000 adet. 1000 adet ücreti. <clears throat> e, şöyle yorum var. 320 TL diyor. E, adede. Zaten 1000 adet yorum yaptıracak haliniz yok. E, örnek veriyorum. Kaç TL geliyor? E, 20-30 yorum yaptırsanız sanırım bir 5-6 TL falan gelir diye tahmin ediyorum. Hesaplamadım. <clears throat> Arkadaşlar Reels Keşfet paketi var. Bu da benim dikkatimi çekti. E, keşfet etkili. Bu paketin içinde beğeni var, e, izlenme var, kaydetme var, profil ziyareti var. Yine aynı şekilde 1000 adet ücreti 5 TL. <clears throat> TikTok'a gelecek olursak arkadaşlar TikTok izlenmesi var. 1000 adedi 1 TL. E, ee, TikTok beğenisi var hızlı 1000 adedi 19 TL. Arkadaşlar ben diğer sitelere bakıyorum. E, şu an için en uygunu bu. Yani net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle şu 365 gün telafili takipçi e, açılışı özel Türk beğeni diyor. 4.20 diyor. 1000 tanesi. E, ben site sahibiyle konuştum. E, fazla bir fark olacağını sanmıyorum dedi. Ya sonuçta dolar endeksi onlar da e, başka sunuculardan alıyorlar. Biliyorsunuz bu iş çok maliyetli. Yani 1000 adet beğeni 4.20 hem de Türk 365 gün garantili takipçi bunlar Türk değil sanırım ama e, resimli hesaplar ben hepsini tek tek kontrol ettim zaten şimdi size şimdi giriş yapalım bir evet şöyle deneme diyelim ee, şöyle şöyle girelim bakalım <clears throat> Evet arkadaşlar e, sitenin arayüzü böyle gayet şık e, gayet güzel bir arayüzü var zaten profesyonel bir panel arkadaşlar burada bildirimler var işte burada site bilgi veriyor <clears throat> buradan profilinizi düzenleyebiliyorsunuz e, size demin ki bahsettiğim e, paneliniz varsa buradan IPK alabiliyorsunuz arkadaşlar yeni IPK diyorsunuz e, bunu panel bilgilerinize girdiğiniz zaman bu site üzerinden çekiyor. Siz de komisyonlu satış yapabilirsiniz. Yani kendi servislerinizi satabilirsiniz. Arkadaşlar servis listeleri var. Demin göstermiştim zaten bunları. <clears throat> siparişler var. Verdiğimiz siparişler burada listeleniyor. Yine IP bölümü. Buraya da koymuşlar. IP kodlarıyla beraber e, destek bölüm var arkadaşlar. Destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Anında dönüş yapıyorlar zaten. Blok bölümü var. Zaten burada e, bilgiler veriyorlar. Sık sorulan sorular var. Risk altında mı? Hayır değil. Tabii ki çünkü şifre falan gerekmiyor arkadaşlar. Bunlar e, şifresiz kullanılabiliyor. Bir de kullanım koşulları var arkadaşlar. Buralarda okursunuz. Evet arkadaşlar ben e, site sahibine e, birazdan ulaşacağım. Bana bir deneme bakiyesi verecek. Kendi ricada da bulundum ben zaten. Ee, burada kendi hesaplarını deneyeceğiz. Kendi hesaplarının videosu var. Ben orada dikkatimi çekmişti. Arkadaşlar ee, sıfırdan kasıyorlar bunu. Bir yarım saat falan sürmüyor bile. Sıfırdan 6000'e kasıyorlar. Ee, 6000 takipçi atıp yani ben bunu takip ettim. 6000'in altına düşmedi. Yani düşerse de zaten telafi edilebiliyormuş. Telafi butonu çıkıyor siparişlerde oradan. Zaten biz de göreceğiz bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi siteye gelecek olursak e, sitenin kullanımına geçelim. Ben ilk önce bir bakiye attırayım arkadaşlar. Gelin sonra burada test edelim. Evet arkadaşlar e, 20 TL bakiye attırttım ben. E, normalde şöyle yapıyoruz. Siteye bakiye yükleyeceğiniz zaman. Burada bakiye ekle bölüm var arkadaşlar. E, buraya geliyoruz. Zaten güvenli ödeme var. Shopier. Her zaman tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle e, Shopier ve de birkaç firma var. Onun dışında e, bilgilerinizi girmeyin hiçbir siteye. <clears throat> arkadaşlar burada e, Güvenli ödeme kısmı var ona tıklıyoruz. Shopier zaten otomatik seçili. Yüklenecek tutar örnek veriyorum 20 TL diyoruz. Ödeme yapıyoruz arkadaşlar. E, belli bir süre sonra bizi zaten Shopier'in orijinal sitesine yönlendiriyor. Burada kart bilgilerimizi girdikten sonra şimdi öde derseniz sitenin ana sayfasını atıyor ve bu şekilde 20 TL bakiyeniz oluyor arkadaşlar. Evet şimdi e, örnek veriyorum sipariş vereceğiz. E, yeni sipariş diyoruz. Buradan Instagram'ı seçiyoruz kategoriden. TikTok derseniz TikTok seçersiniz. Bakın burada TikTok'la ilgili şeyler çıkıyor. Instagram'ı seçerseniz burada Instagram ile ilgili şeyler çıkıyor. Arkadaşlar normalde çok servis var. <clears throat> Gerçekten çok servis var sitede. E, hepsi eklenmemiş. Ben uzun uzun konuştum kendileriyle. Video çekmeden önce e, inceleme fırsatım da oldu. Hadi gelin şöyle bir beğeniden başlayalım arkadaşlar. E, şimdi açılışı özel. Türk beğeni hızlı diyor. <clears throat> Düşüş olmaz diyor. Arkadaşlar buradan tekrar söylüyorum. E, takipçi34.com bu arada. Takipçi34.com Evet yeni sipariş diyoruz arkadaşlar. Instagram diyoruz. işte şurada 420 bin adede. Bakın burada zaten yazıyor düşüş olmuyormuş. Link diyor miktar diyor. Bakın şimdi sitenin şöyle bir güzelliği var diğer e, beğeni panellerine e, ya da takipçi panellerine kıyasla. Şimdi şöyle bir yeni se sekmeyi açalım şu en son paylaşımı. Çünkü <clears throat> video için göndermiştim ben. Bakın video gönderisi diyor. Deneme amaçlı. Arkadaşlar telefonda da aynı şekilde e, site mobil uyumlu zaten. Yine internet, aynı şekilde paylaşımınızın yanındaki paylaş bölümünün oradaki bağlantıyı kopyalıyorsunuz. <clears throat> ya da paylaş deyip bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Fark etmiyor. Onu gelip linke yapıştırıyorsunuz. Bakın <clears throat> link diyor burada. Linke gönderi adresini yapıştıracaksınız. Kullanıcı adınızı değil. Miktar diyor. Evet sitenin en güzel yanına gelecek olursak miktardan bahsediyor. Arkadaşlar 1000 tane almanız şart değil. Ee, size bir zorunlu bir şey sunmuyor. Bakın şurada ne gösteriyor? Minimum 250, maksimum 5000. Şöyle 250 yaparsanız bakın 1, 1, 1 TL'ye geliyor. 1 TL'ye. Diğer sitelerdeki gibi size sakın böyle kesinlikle e, zorunlu bir ücret alacakmış gibi düşünmeyin. E, bu ücret zorunlu değil arkadaşlar. Ne kadar isterseniz o kadar. İyi size 10.000 tane alacaksın örnek veriyorum. Bunun fiyatı 100 lira demiyor. Ki 100 liralara da 10.000 <laughs> tane bulamazsınız. Bakın burada 5.000 tanesi kaça geliyor? 21 liraya geliyor. 10.000 tanesi 42 liraya geliyor. Yani bu fiyatlara bulma <laughs> imkanı yok arkadaşlar başka yerlerde. Evet arkadaşlar biz ne yapalım buna? 300 <clears throat> tane şu gönderiye beğeni atalım. Hiç beğenisi yok zaten buradan görüyorsunuz. Bir gönderelim bakalım arkadaşlar. Şurada Kullanım koşullarını okudum. Siparişimi kontrol ettim. Kabul ediyorum diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi sipariş vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben e, özellikle tekrardan belirteyim. <clears throat> Bakın arkadaşlar e, link yazan yere link giriyorsunuz. Miktar yazan yere kaç tane beğeni göndermek istiyorsunuz onu giriyorsunuz. Zaten tutarı e, şurada görünüyor. Bu da bakiyenizden düşüyor arkadaşlar. Bakiyeli bir sistem ve çok harika bir sistem. Yani mükemmel diyebilirim. Şimdi sipariş ver diyelim arkadaşlar. Sipariş verdik. <clears throat> Bakın burada sipariş ID'si yazıyor. Ee, burada Türk beğeni diyor. İsmi yazıyor. Burada verdiğiniz bağlantı görünüyor. Miktar görünüyor. Burada giden ücret görünüyor. Burada da kalan. Ee, 18.74 kalmış. 1.26 kuruş ödemişiz arkadaşlar. Evet şimdi şuradan hatta şey yapabiliriz. <clears throat> Da bakiyemizi görüyoruz zaten arkadaşlar. Siparişler diyelim. Bakın sipariş alınmış. Ee, burada aynı şekilde gözüküyor arkadaşlar. Sipariş alındı diyor. Buradan takip edebiliyorsunuz siparişlerinizi. Dediğim gibi siparişinizde bir sıkıntı olursa zaten ücret iadesi yapıyorlar arkadaşlar. Mesela siparişiniz oldu gitmedi bir hata oldu profiliniz kapalı kaldı falan. Sipariş iptal ediliyor. Otomatikman bakiyeniz <clears throat> geri ekleniyor arkadaşlar. Ama kesinlikle yanlış sipariş vermeyin. Onu ödemesi yapılmaz. Ben başka bir şey attırdım bunu attırmayacaktım diye bir ödeme şekli yok. Çünkü hizmet tamamlanmış oluyor. Dediğim gibi ona çok dikkat edin. Evet şimdi siparişi takip edelim biz. Bakalım sipariş alındı diyor. E, siparişiniz burada. Hiç beğenisi yok. Şöyle arada bir yenileyelim. Ne zaman başlayacak? Bir... Aa, bakın arkadaşlar 19 beğeni geldi bile. 19 <clears throat> oldu. Evet biz bunu takip edelim yine. 19 <clears throat> beğeni geldi. Evet yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Yani başlamış gönderiliyor. E, bu da zaten bir süre sonra gönderiliyor ya dönüyor. Ondan sonra sipariş tamamlandı diye dönüyor arkadaşlar. Şimdiden 19 olmuş. Şimdi tarayıcıda açtığım için şöyle bir problem var. E, tarayıcıda anlık olarak telefonda gibi göremiyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi tarayıcıda anlık olarak göremediğimiz için hatta şöyle yapalım mı biz? Bunu bekleyeceğim mize yani oradaki sürede bir de şuna takipçi atalım. <clears throat> kendi sitesinden deneyelim. Şimdi kullanıcı adını kopluyoruz arkadaşlar. Geliyorsunuz. Kendi kullanıcı adınızı varsayalım. Kullanıcı adı da şurada yazıyor zaten. Kendi profilinizde. <clears throat> Buraya gelin kopyalayalım. Bak kullanıcı adı. Kullanıcı adı mobilde de aynı şekilde. Onu da deneyelim. Yani sonuçta bakiye verdiler bize. Biz vakiyeni onlarda kullanalım. Yani profilime atmak istemiyorum şimdi. Video çekiyorum çünkü. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, 365 gün garantili takipçi alacağız. Bakın yoğunluğa göre saati değişebiliyormuş. Kullanıcı adını yazacağız. Bakın deminki link yazdığım burada link yazıyordu. Ona paylaşım linkini kopyalıyorduk. Link bununki. Kullanıcı adı buradaki. Bakın kullanıcı adı diyor. Kullanıcı adını girdik. Ne kadar atalım? 1000 tane atalım. Koşulları kabul ettim. Evet arkadaşlar siparişi kontrol ettim. Kullanıcı adım doğru. İstediğim miktar doğru. Sipariş ver diyorum. <clears throat> Şu an zaten ee, kaç tane var? 6009 tane var takipçileri. Şöyle bir yenileyelim arkadaşlar. 6009 bir yanlışlık olmasın. Evet buna bakalım beynimiz ne, ne durumda. Şimdi şuradan Şöyle gelelim bir daha. 56 olmuş bakın arkadaşlar şurada görünüyor. <clears throat> Allah Allah. Bu Instagram'da oturum açmadan niyeyse böyle sürekli giriş yap giriş yap. Neyse arkadaşlar şuradan görünüyor zaten 56. O da 6009. Şuradan bakalım. Bakın 6021 oldu. Gelmeye başladı. <clears throat> Bu da 56. Arkadaşlar bu şekilde e, kısa süre sonra tamamlanmış oluyor zaten. Daha videoyu uzatmama gerek yok. E, siteyi anlatmış olduk. <clears throat> yani, takipçi34.com gerçekten dediğim gibi e, güzel. Bakın şurada zaten ben ilk buradan görmüştüm. Ya şu oturum açsaydım keşke. Bu buradan uzatıyor bizim işimizi ya. <clears throat> Instagram'da oturum açmadım arkadaşlar. O yüzden oturum açmadığım için detaylı bir şey göremiyorum. Neyse biz yenileyelim şöyle. Bakalım. Bakın 6055 olmuş. Bu da 77 o beğeniye gelmiş. Şuradan. Keşke oturum açmadan da görünse. Ben bilerek açmadım. Videoda hesabım görünmesin yani görünsün istemedim. Arkadaşlar gönderiyor işte. Şuradan siparişlerimize gelebiliriz. <clears throat> Şimdi şöyle bir şey var. E, takipçi dediğimiz gibi şurada ne diyordu bize? E, ana sayfada 365 gün telafili takipçi. Takipçi siparişiniz örnek veriyorum tamamlandı. Şurada bir telafi et diye buton çıkıyor. Siparişlerime giriyorsunuz. Şurada telafi et diye bir buton var. Arkadaşlar refill butonu. E, oradan takipçiniz eğer düşerse azalırsa 48 saatte bir telafi edebiliyorsunuz. Size takipçileri fazlasıyla geri gönderiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir yıl açık bu buton. Bakın bu başka sitelerde e, genelde 30 gün açık kalıyor. Telafi etmiyorlar. Bunda ediyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaten dediğim gibi siz girer kontrol edersiniz ne kadar olmuş diye. Burada takipçi 34 alt.com kullanıcı adı var Instagram'da girersiniz. Zaten eee Beğeni yolladığımızın da altına deneme beğeni falan yazdık. Bakın şurada videosu vardı bunların. <clears throat> videosu güzel arkadaşlar. Bunu da böyle izleyin kesinlikle izlemenizi öneririm. Nasıl kısa sürede çok takipçi geliyor zaten gösteriyor. Ee, tekrardan bir bakalım. Yenileyelim ve bitirelim videoyu. Bakın 6130 oldu. Gönderide de 93 tane beğeni oldu arkadaşlar. Şuradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi takipçi34.com'u öneriyorum kesinlikle. Çok güzel bir altyapıları var. Hayran kaldım gerçekten. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Şöyle bir şey var. Ben e, panelin sahibiyle görüşeceğim kendisiyle. <clears throat> e, bu tarz deneme videolarını e, ya da başka panellerin deneme videolarını e, yorum altına Instagram kullanıcı adınızı yazarsanız takipçileri bundan sonra size atarım arkadaşlar. E, ee, kendi sitelerine değil de size göndermiş olurum. Arkadaşlar e, video altına yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler.